Добрый день! Сегодня мы расскажем вам о бонусной системе скидок и покажем, как она реализована в программе Торксофт. Бонусная система скидок выгодно отличается от остальных тем, что позволяет предоставлять клиентам накопительную скидку, которая постоянно увеличивается и в то же время позволяет отсрочить использование этой скидки. Это позволит сохранить деньги от покупок в обороте магазина как можно дольше и не уменьшать выручку магазина мгновенно. Еще одно преимущество состоит в том, что есть возможность не предоставлять скидку живыми деньгами, которые клиент может потратить на покупку в другом магазине. Бонусная система скидок не только позволяет задержать деньги в обороте магазина, но и быть уверенным, что эта скидка будет потрачена именно в вашем магазине. Таким образом, при помощи бонусной системы скидок можно построить эффективную систему лояльности, которая выгодна магазину и выглядит привлекательной для покупателей. Пример настройки такой системы будет продемонстрирован в этом видеоуроке. Для начала работы с бонусной системой скидок необходимо создать дисконтные карты. Для этого переходим в пункт главного меню «Маркетинг» и выбираем тип дисконтных карт. Чтобы создать дисконтную карту, нажимаем на кнопку «Добавить». В открывшемся окне вводим название дисконтной карты. Название дисконтной карты может быть произвольным. Здесь важно понимать, для чего используется тип дисконтной карты. Тип необходим для возможности создания разных порогов перехода в системе накопления между разными категориями населения. Например, для студента у вас будет одна система скидок, для пенсионеров другая, для рабочего класса третья и так далее. Также тип дисконтной карты позволяет регулировать условия сгорания бонусов и их использования. Если у вас для всех покупателей единая система, то достаточно создать один тип дисконтной карты. Давайте разберем детальнее процесс создания дисконтной карты. Это будет первая карта в нашей бонусной системе и она будет предназначена для новых клиентов. Перейдем на вкладку «Бонусная система». Срок, через который бонусы будут начислены, может быть любым, но мы укажем 0 дней для того, чтобы позже продемонстрировать, как они работают. Ниже можно указать дополнительные проценты бонуса. На его начисление не влияют никакие условия скидок и акций. Он будет начислен в любом случае. Если это необходимо, вы можете указать, что бонусы сгорят в конце календарного года или месяца. Для того, чтобы клиент не смог расплачиваться только бонусами, ставим переключатель в реализации обязательно наличие товаров без оплаты бонусами. А если вы хотите, чтобы клиент не мог оплатить бонусами всю стоимость товара, здесь же можно указать максимальный процент, который можно оплатить за бонусы. Нажимаем «Записать», наша карта готова. Если вы все-таки решите организовать в своей торговой сети разные условия использования бонусов, тогда необходимо создать еще несколько карт таким же образом. После создания второго типа дисконтной карты вы можете настроить переход между первой и второй картой. К примеру, после достижения максимальной суммы покупок по серебряной дисконтной карте, клиент автоматически будет переходить на золотую. Также существует возможность для обратного перехода. Это необходимо, когда клиент возвращает товар, и об этом мы поговорим при создании политики скидок. Теперь для каждой из дисконтных карт нужно создать свою политику скидок. Для этого переходим в пункт главного меню «Маркетинг» и выбираем «Политика скидок». Переходим на вкладку по типу дисконтной карты. Здесь выбираем ранее созданную дисконтную карту. Нажимаем кнопку «Добавить». В открывшемся окне необходимо указать пороги для начисления скидок в виде бонуса. Начинать ввод рекомендуется с более низкого порога до более верхнего, а при редактировании наоборот, от верхнего к нижнему. Вводим процент скидки, к примеру 1, и сумму начала действия скидки, например, это будет 1500 гривен. После этого нажимаем «Записать». Аналогично создадим второй порог скидки. Здесь укажем процент скидки 3 и сумму начала действия 2000 гривен. Аналогичным образом нужно будет настроить и пороги перехода для других дисконтных карт, если вы будете их использовать примеру, если вы хотите, чтобы золотая дисконтная карта была продолжением серебряной, но с другими условиями, например, по ней быстрее начисляются бонусы и не сгорают в конце месяца, нужно будет продолжить текущие пороги перехода. Например, первым порогом перехода должен быть 5% и 3000 гривен. И так далее. Если же серебряная и золотая дисконтная карта никак не связаны между собой, то пороги перехода можно создавать с нуля. Следующим шагом в настройке бонусной системы будет применение созданной политики скидок для клиентов. Давайте создадим нового клиента. При создании обязательно нужно указать начальную сумму скидки. Тут вы можете указать сумму покупок клиента до внесения его в Traxsoft. В данном случае укажем 0. В поле «Начальная сумма бонусов» вы можете указать, какая сумма бонусов будет у клиента изначально. В типе дисконтной карты выбираем один из созданных нами ранее. Для того, чтобы продемонстрировать, как работает созданная нами бонусная система скидок, проведем реализацию. Выберем клиента, которому мы выдали дисконтную карту. Добавляем ему товар и нажимаем «Оплатить». Как было указано при создании бонусной карты, клиент начислены бонусы в виде 1% от суммы покупки. Если выбрать клиента в реализации повторно, видим, что у него на бонусном счету появились бонусы. Теперь попробуем оплатить товар бонусами. Добавляем один товар и нажимаем кнопку «Оплатить бонусами». Появилось окно ошибки, сообщающее, что нужно приобрести товар за деньги, согласно указанным нами настройкам. Добавляем в реализацию еще один товар и снова нажимаем на кнопку «Оплатить бонусами». В открывшемся окне мы видим, сколько бонусов уже есть у клиента и указываем, какое количество бонусов клиент хочет использовать для оплаты за покупку. Вводим нужное количество и нажимаем «Оплатить». Оставшуюся сумму клиент оплачивает как в обычной реализации. Также видим, что после достижения суммы покупок в 2000 гривен, тип карты изменился с серебряной на золотую из-за достижения максимального порога перехода. Кроме реализации, оплату бонусами можно проводить и в режиме торговля с выпиской счета. Для демонстрации этой возможности нажимаем на кнопку «Создать счет». Или переходим в пункт главного меню «Документ» и выбираем «Торговля с выпиской счета». Здесь выбираем того же клиента и выставляем ему счет. После этого мы можем нажать на кнопку «Оплата бонусами» и оплатить аналогично оплате в обычной реализации. В завершение хотелось бы отметить анализ использования скидок, который можно найти в пункте главного меню «Анализ». Здесь мы можем отфильтровать информацию по определенному клиенту, центру учета, дате и самое главное по типу скидки. Теперь мы можем видеть, сколько бонусов клиент получил с той или иной покупки и за какие товары ими расплатился. Другой анализ, позволяющий отслеживать бонусы – анализ движения бонусов. С помощью данного пункта вы можете научиться проводить анализ по движению бонусов в торговой сети. Будете знать, какой из центров учета больше всех пользуется данным типом услуг, а также просматривать, какой товар и когда был оплачен бонусами. Главное, у вас есть возможность сделать распечатку по движению бонусов для определенного клиента. А на этом наш видеоурок подошел к концу. Если он был для вас полезен, ставьте лайк. Если хотите углубить свои знания в программе, подписывайтесь на канал. Здесь еще много видеоуроков и мы не перестаем работать над новыми. Спасибо вам за просмотр и желаем удачных продаж вместе с Торксофт.